Hace muchos años atrás conocí a un hombre brasilero, Chico Javier. Fue para mí un ejemplo de espiritualidad, un hombre que le faltaba cultura, le faltaba todo. Se comunicaba con los muertos y con su Emanuel, con su Emanuel. Cuando yo le dije que mi otro nombre es Manuel, ¿Manuel o Emanuel? Me dijo, porque en realidad en portugués. ¿Emanuel o Manuel? No, Manuel. Ah, Manuel. Eh, otra cosa, otra cosa. Ya no es Emanuel. Porque el espíritu de se llamaba Emanuel. Y él decía siempre, Emanuel, ayúdame, presta, presta atención, presta, presta, presta, ayuda, ayuda. y era increíble su mística y su fuerza. Cuando él llegó a mi familia muerta fue maravilloso. Nadie llegó. Nadie llegó. Él llegó. Es lindo. Yo no lo pude conseguir ni a través de los rabinos, a través, de, a través del cura. Bueno, el cura jamás. Bueno, <laughs> a través del maestro de, de, de Corán. No, no llegué. No llegué ni a través de la cámara, no llegué nunca a yo comunicarme con mi propia familia él se comunicaba. Era maravilloso, un medium. Era espírita, era cardecista, pero era un hombre maravilloso. Vino por un error hacia mí. Ya lo conté la otra vez que vino por un error. Por un error, porque lo cacharon, le bromaron, le, tomaron el pelo. Eso fue en Brasil. Y lo mandaron para, porque estaba haciendo una una antología de poetas, una antología de poetas, poetas muertos, y trataba que los poetas muertos hablaran, hablaran, siguieran hablando, siguieran dando poesía, siguieran escribiendo poemas. Qué hermoso era su, sueño, que los poetas sigan siendo poetas, aunque hayan muerto y no que haya lápidas nada más que sobre la una piedra y se terminó. No, que sigan, que sigan. Él buscaba que siguiera hablando poemas y diciendo poesía. Eso era el chico Javier. Ese, ese hombre me enseñó que, no, que toda la ignorancia que tenía, lo que él tenía era mucha sensibilidad y mucho corazón, mucho humanismo que no hay que ser tan inteligente ni tan culto para ayudar o para hacer cosas y para llegar a un muerto, para llegar tan lejos, tan lejos. De cruzar la barrera de la vida a la muerte es tan difícil de cruzarla. Es como cruzar la órbita de la Tierra, como entrar en otra galaxia. Es tan difícil y él entró, se comunicó con los muertos. Por eso yo digo que no es solamente conocimiento, no es solamente inteligencia, no es solamente cultura. Acá tenemos problemas que hay gente que dice, yo no, no estoy para estudiar ahora, para ser maestro. ¿Y qué pide tanto que estudie si yo le pido el corazón nada más? Pido un corazón inteligente, nada más que eso. Pido que, que, me sigan ayudando a mí en la obra que nosotros estamos haciendo que, traigan ideas, que, sueñen junto con nosotros y que, que nos ayuden a luchar con nuestra misión. Somos un granito de arena en un inmenso desierto, en un inmenso desierto. Un granito de arena en un inmenso desierto, sí, nada más que un granito de arena, pero somos un granito. Qué lindo deseo que sea un granito de arena. No, somos nada, no, somos algo. Porque un rey de arena es algo, ya es algo. Yo los invito para la iniciación, los invito, para que sean ustedes, para que ustedes piensen en la justicia social, espiritual, humana que haya menos ricos y menos pobres. El rico es necesario. E-, en un mundo de trabajo necesitamos, precisamos a los ricos, no un Estado rico que no sabe, no dirigir la riqueza. No precisamos el hombre privado, particular, que sea rico y que haya pobres, pero no, no tantos pobres ni tantos ricos no sean tan pobres y no tampoco tan ricos. Un equilibrio entre la riqueza y la pobreza tiene que haber para que haya comida, que haya techo y que la gente tenga bienestar. Y que el rico, aunque tenga manteca para tirar el techo, que tire poco menos y que tire por los costados algo también. Es lindo eso. Entonces, lo que yo quisiera es esto, que haya una legión, una legión, un pequeño ejército de salvación con grandes corazones. Una persona que tiene corazón vale por diez que no tiene corazón, por cien que no tiene corazón. Acá somos miles, somos miles y podemos ser millones, porque si multiplicamos el corazón, el valor que tiene el corazón, el valor de valor un pedazo así de oro que tiene cada una dentro del cuerpo. Imagínense lo que vale. El que no tiene corazón, no tiene oro. Y ese oro es el mejor oro del mundo. Es el verdadero patrón de la, de, de, vida, este patrón espiritual. Hoy quiero hacer una meditación con ustedes de que podamos ser nosotros mejores gente, mejores personas. El, ser, elegir camino de la iniciación ya es un camino de mejorar, de tener más conciencia, de tener más humanismo, de tener más conciencia frente a los demás, no solamente frente a uno mismo.